हेलो दोस्तों हाय एम रमेश मैं दिखाना चाहूँगा अपना ऑफिस आप लोगों की और अपने ऑफिस के दिखाते हुए मैं कुछ डिस्कशन भी करना चाहेंगे आप लोगों के साथ और इसी वर्क कल्चर के बारे में अलग अलग सेक्टर के बारे में हम बात करेंगे जैसे हमारा सेक्टर आ जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर भी आएगा प्राइवेट सेक्टर भी आएगा तो सभी सेक्टर पे हम लोग बात करते हैं ठीक है तो ओके हमारा सबसे पहले मेरा ऑफिस आप देखें ऑफिस के बाद हम आगे बढ़ते हैं देखिए ये है मेरा ऑफिस ये दैट मीन्स <clears throat> ये मेरा केबिन है जिस केबिन में मैं बैठता हूँ और इसमें ही मेरा सारे काम होता है ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरा केबिन ठीक है और जिस केबिन में मैं बैठता हूँ और मैं अपना काम को करता हूँ और अच्छे तरीके से काम को हैंडल किया जाता है ठीक है ओके तो हम लोग बात करने वाले हैं बात करते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें और कुछ नए नए चीज़ें सीखते रहें जानते रहें जो ये काफ़ी स्पेशल लाइफ के लिए इम्पोर्टेंस होगा और आपके कभी ना कभी इस लाइफ में आप यूज करेंगे यूटिलाइज करेंगे इस चीज़ को तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो हमारे माइंड में सेटअप होता है कि हमें जॉब किस सेक्टर में करना चाहिए किस सेक्टर में हमारे पैसे हैं तो आप जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑनलाइन वो करते रहिए तो मैं नहीं मना करूँगा कि आप मत कीजिए लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं मेरे अंदर वो काबिलियत है जिसके तहत मैं गवर्नमेंट जॉब को ले सकता हूँ तो बहुत बढ़िया है वेरी गुड है जो आपके अंदर वो टैलेंट है आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इस कंपटीशन में मैं नहीं निकल पाऊंगा तो आपको वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं ठीक है तो टाइम अगर आप वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं उसको लगा देंगे आप कहीं ना कहीं आप लग जाएंगे अगर प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो आपको मतलब आप देख सकते हैं इसका कि प्राइवेट में जितना पैसे है बहुत ज़्यादा पैसे यार बहुत ज़्यादा पैसे प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में भी है वो एक है कि हमारा सिक्योर होता है और दूसरा सिक्योर नहीं होता है लेकिन जो पैसे प्राइवेट सेक्टर में है वो पैसे आपको गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिल पाएगा तो अगर आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन में चार से पाँच साल दस साल तक हम्म। मतलब आप करते रहेंगे लेकिन आपसे नहीं होगा मैं कहूँगा कि हायर क्वालिफिकेशन कीजिए कोई नए कोर्स कीजिए जिस नए कोर्स के तहत आप कोई भी एक अच्छे पोजीशन एक डिजिग्नेशन आप ले सकते किसी भी कंपनी में और कंपनी में जो डिजिग्नेशन मिलेगा उसके तहत आप बहुत काम अच्छा से कर पाएंगे और जब अच्छे से करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा से होगा लर्निंग स्किल्स आपका डेवलप होगा बहुत कुछ मायने रखेगा ठीक है तो उस एक्सपीरियंस के तहत आप क्या कर सकते हैं कि आगे किसी दूसरे कंपनी को जैसे आप चेंज करते हैं तो उस एक्सपीरियंस पे भी आपको सैलरी इंक्रीज होता है इंक्रीमेंट होता है अगर किसी कंपनी में अगर अच्छे काम करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे तो आपको प्रमोशन भी मिलते रहेगा प्रमोशन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं ठीक है तो मैं चाहूँगा कि आ, मतलब कुछ बातें करेंगे हम आ, जैसे कुछ ना कुछ कोर्सेज के बारे में बात करेंगे और कुछ आपके आ, मतलब क्वालिफिकेशन <clears throat> के भी बारे में बात करेंगे जैसे आ, क्या आपको पता है कि हम टेंथ क्लास जब पास करते हैं तो घर वाले का एक ओपिनियन जागता है क्या ओपिनियन होता है कि मेरा लड़का पढ़ रहा है गवर्नमेंट इसका जॉब होगा और फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी लगने लग जाते हैं लेकिन जो तैयारी करते हैं वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पाते हैं जो आपके लिए वो रिक्वायर्ड होता है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं आप ठीक है इसकी वजह से आप छट जाते हैं या फिर माइंड में जो सेटअप करके रखते हैं कि मुझे ये जॉब लेना है लेकिन उस जॉब को आप कर नहीं पाते हैं और उस जॉब के लिए आप प्रिपरेशन प्रिपेयर पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं तो मैं चाहूंगा कि अगर नहीं कर पा रहे हैं क्वालिफिकेशन है सही है आप करते रहिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए लेकिन कहीं स्टॉप मत कीजिए अपने लाइफ को जैसे आप अपना लर्निंग स्किल्स बंद कर देते हैं नहीं लेते हैं तो समझिए कि वहां से आपका लाइफ कोई चेंजिंग होने वाला नहीं बदलने वाला नहीं है तो आपको लाइफ सबसे पहले बदलना है लाइफ कैसे बदलेंगे आप लाइफ को बदलने के लिए आपको कोई हायर कोर्स करना होगा हायर एजुकेशन करना होगा हायर एजुकेशन दैट मीन्स आप अगर ट्वेल्थ कर रहे हो ये मतलब टेंथ प्लस टेंथ कंप्लीट कर लिए इलेवन ट्वेल्थ करना है तो कीजिए कॉमर्स से कीजिए या साइंस से कीजिए आर्ट्स से कीजिए किसी से भी कर सकते हैं लेकिन ट्वेल्थ आफ्टर ट्वेल्थ आपको जैसे ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन के लिए आप पहले डिसाइड कीजिए कि हमें किस सेक्टर में जाना है ठीक है अगर जिस सेक्टर अगर डिसाइड कर लेते हैं आप तो वो बेटर बहुत ज़्यादा मायने रखेगा आपके लिए अगर आपको कॉमर्स लेते हैं यानी बी करते हैं या फिर बी करते हैं बी करते हैं बी करते हैं या फिर बी करते हैं तो आपको पहले डिसाइड करके हुए चलना है पहले माइंड में सेटअप करना है कि हमें करना एक्चुअली करना क्या है हमें एक्चुअली बनना क्या है अगर आप I S I P S बनना चाहते हैं तो वहाँ पे आ, मतलब कोई मायने नहीं रखेगा कि आप आई ए कर रहे हैं या आई एस सी कर रहे हैं ठीक है या तो ये मायने नहीं रखा आप क्या कर रहे हैं लेकिन वो मतलब इंजीनियरिंग सेक्टर वाले आज के डेट में देख रहे हैं कि आई और आईपीएस वाले कौन आ रहे हैं जो इंजीनियरिंग सेक्टर है आईआईटी सेक्टर वाले जो हैं वो लोग आके और आईएएस आईपीएस के एग्जाम को क्लियर कर पा रहे हैं ठीक है कर रहे हैं तो ये मतलब कोई मायने नहीं रखता कि किस सेक्टर से वो पढ़े हैं आई ए किए हैं आई एस ए किए हैं या मतलब बी ए किए हैं बी एस सी किए हैं क्या किए बस ग्रेजुएट होना चाहिए उसके लिए क्लियर ना तो आप हायर एजुकेशन जैसे बी आप कर लेते हैं या फिर आप बीबीए के बाद ए करते हैं तो ए में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको बहुत सारे कंपनियों आपको हायर करता है उसी के लिए जॉब के लिए और लेकिन मैं कहूँगा कि आप टाइम वेस्ट मत कीजिए जैसे आप एम भी करने लग जाते हैं तो एम करते टाइम आप क्या करते हैं अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं मस्ती में मजाक में फिर कभी सीरियस आप लेते नहीं लेकिन यार सीरियस लीजिए क्योंकि जब सीरियस हम स्टार्टिंग में लेंगे ना तभी हमारा आगे जाके वही बेनिफिट बनाता है क्लियर ना और जैसे कि आप एम कर लेते हैं या बीबीए कंप्लीट करके या बी करते हैं आप सोचते हैं कि हमें जाना कहाँ चाहिए प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में अगर प्राइवेट सेक्टर में जा भी रहे हम तो क्या किस टाइप की कंपनी में जाना चाहिए यानी कि स्टार्टअप कंपनी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए ये सब सोच होता है लेकिन मेरा ये रहेगा कि स्टार्टअप कंपनी भी कोई खराब नहीं होता है ठीक है स्टार्टअप कंपनी भी कोई खराब नहीं होता है इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है आगे बढ़ने का आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है यही कि आप लोअर लेवल से हायर लेवल तक पहुंच जाते हैं जैसे आपका काम होता है ना और सीखने का सीखने का इतना ज़्यादा होता है इतना ज़्यादा सीखने को आता है तो बहुत कुछ सीख लेते हैं लेकिन स्टार्टिंग में आप लोग को माइंड में सेटअप करके रखते नहीं नहीं मुझे स्टार्टअप में नहीं जाना है स्टार्टअप में मुझे कंपनी में नहीं जाना है उसमें हो सकता है कि मतलब से कंपनी बंद हो जाए या सैलरी बंद हो जाए ऐसा नहीं सोचना है आपको सबसे पहले फ्रेशर्स हैं और फ्रेशर जब हैं तो आपको एक्सपीरियंस बनाना है सीखना है ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ह्यूज नॉलेज ऑफ लेना है आपको पूरी इंडस्ट्री का तो वो आपको स्टार्टअप में ही नॉलेज स्किल्स जो भी बढ़ेगा ना आपका एक्सपीरियंस वो आपको वहीं से मिल सकता है ठीक है तो और मैं चाहूँगा कि जैसे आप मतलब किसी भी प्रकार से आप टाइम मतलब कहीं और लगा रहे हैं तो आपको पहले डिसाइड कर लीजिए कि हम एक्चुअली जो टाइम लगा रहे हैं वहाँ पे हमारा कोई बेनिफिट है या नहीं है और मतलब बेनिफिट है या नहीं है वो तो देखना ही पड़ेगा फ्यूचर के लिए आपको सोचने कर चलना ही है अगर स्टार्टिंग में मस्ती कर रहे हैं ठीक है मस्ती कीजिए लेकिन फ्यूचर का भी डिसाइड अभी करना है अगर फ्यूचर का डिसाइड अभी आप करते हैं तो यही आगे जाकर आपको बहुत मतलब जो आनंदमय होता है ना आनंद ले पाएंगे इस जिंदगी का कि एक्चुअल में ये ज़िंदगी होता क्या है और कभी भी आप अपने फैमिली मतलब और जो आपके अड़ोसन पड़ोसन होते हैं ना उस पर ध्यान कम डालिए क्योंकि वो जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं ना वो कभी नहीं चाहते हैं कि आप सक्सेस हो ठीक है वो कभी नहीं चाहते हैं कि आप सक्सेस हो जब सक्सेस आप होने लग जाते हैं ना जैसे पहला कदम आगे बढ़ाते हैं वो पैर खींचते हैं पैर खींचते जाते हैं जब भी जैसे आगे बढ़ेंगे वो पैर खींचेंगे और आपके बारे में अनाप शनाप बोलेंगे जानते हैं ना वो बोलते हैं आपको सुनने को मिलता है यार सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है कि क्या क्या आपके बारे में बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं आप तो जानते हैं उस मतलब उस रास्ते से मैं गुजरा हूँ मैं जानता हूँ कि मेरे को बोलने वाले कितने लोग हैं और अब मतलब अब उनको रियलाइज हो रहा है कि नहीं ये सही था और हम लोग गलत थे ठीक है हम प्रूव कर दिया तो वैसे आप लोग भी प्रूव कीजिए मैं यही चाहूँगा कि कुछ अच्छा कीजिए आप ठीक है अगर जैसा भी हो आप कमेंट्स में कीजिए और नए नए हम नॉलेज और स्किल्स लेते रहेंगे कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ेंगे और वो हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नए सॉफ्टवेयर के बारे में और बताएंगे कि कौन सा कोर्स कीजिए कैसे कोर्स कीजिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना पड़ेगा डालना पड़ेगा फिर आपको हम अगले वीडियो में बताते हैं ठीक है ओके थैंक्स जय हिंद